Segundo os expertos, os nenos que nos coches van sentados en contra da dirección da marcha teñen menos riscos de sufrir lesións en caso de accidente. Xa non se trata só de que se empreguen os asentos de retención infantil dos obrigatorios, senón de minimizar as posibles consecuencias dos accidentes máis graves, os do impacto frontal. Ata polo menos os 4 anos, esa é a idade ata que se recomenda que os nenos viaxen a contramarcha. A recomendación parte da experiencia de anos observando as consecuencias dos accidentes nos máis pequenos. Si sale la cabeza hacia adelante vamos a tener un problema y distribuye todas las energías. Os simuladores poñenos nas situacións máis complicadas, pero hai que estar preparado para elas. As caderas de retención infantil están deseñadas para protexer os pequenos corpos, pero antes de escoller unha, debemos ter en conta moitos factores. Un é o neno, o seu tamaño e peso. O asento tense que adaptar ás súas características. Outro é o coche. Unha cadeira que vai ben nun vehículo pode non ir tan ben noutro. Tenemos que mirar, digamos, los percentiles de, crecimiento del niño a la hora de elegir una silla, porque hay sillas que son a lo mejor eh, adecuadas para un niño más bajito y de más peso, sillas que son adecuadas para niños de menos peso y más alto. Todo eso lo tenemos que, mirar a, la hora de comprar la silla. Los expertos recomiendan buscar asesoramiento y a aconsellar para escoger un dispositivo de retención infantil y a ser posible, no recorrer a caderas de segunda mano, ya que, ainda que puedan parecer que están en buen estado, no se sabe cómo se pueden comportar en caso de accidente.